tuache leo siku nyingine kituo cha polisi kuna binti unamuita Lesion. Uko na mwenzako. Mwenzako anambia lakini wewe si uko likizo. Sasa mbona unazidi tu kufanya kazi? Jamani yule binti anasema inapenda tu kusaidia watu. Yaani yuko likizo lakini bibi anapenda kazi kama nini? Yuko kitoni saa zote. Anza Ah, nasema najua sasa kama sina mahali pa kwenda, ah. sina mchumba wala nini ila kuna kaka mmoja wewe acha tu. Ah. Yukoje? Eh? Niambie basi jamani. Wanapiga historia ya wanaume. Ah. ajita Chief Pretty kutoka Officer Kansan. Sikumjua sana kwa undani ila hmm? ni kijana machachari mashamsham sana ni mimi mwenyewe. Yes. Oh. Yaani jinsi anavyoonekana. Unataka kudili naye na ambayo nitakushona. Sasa mbona nishtua hivyo? Acha. Binti yona na vituko. Okay, lakini nimesikia Captain Com Guriong leo anasimamishwa kazi. 뭐? Eh? Mbe. eh. Basi Captain Com Guriong leo aliitwa na bodi au baraza lake kuu la kazi kwa lile tukio la kutoa taarifa ambazo zina uhakika na kusababisha askari kutumia gharama nyingi bure. Kwa sababu hiyo basi anaonekana amefanya makosa. 내가 정장님 앞에서 얼마나 망신 나간 줄 알아? Unajua jinsi gani ambavyo mmeweza kutuaibisha sisi? 이번에 그냥 못 넘어가. Haijalishi utaomba msamaha wa kiasi gani. 손 떼. ni kwamba kuanzia sasa tunakusimamisha katika hii nafasi, utaweza kufanya kazi tena. Anatolewa kwenye hicho kitengo chake alichokuwa anafanya kazi awali. 그만 마칩시다. Tumemaliza mkutano, kwa hiyo ndo hivyo, huna kazi, huna kazi tena mpaka tutakapokuhitaji, tutakuita. Kasimamishwa kwa muda usiojulikana. Jamaa anafanya kazi kwa, alikuwa anafanya kazi kwa bidii, lakini ndani yake ana hasira kutaka kulipiza kisasi, mpaka anajikuta anafanya makosa hata anakosa kazi. Kuna binti mmoja au mwanamama mmoja ambaye pia wanafanya naye kazi, unajuana sana, alimtaka radhi, lakini hakuwa na jinsi nyingine. Mwanamama wanamwita Homyoko. Mwanamama Homyoko Askari wenzako wanampenda, walimwonea huruma, lakini ndio hivyo, sheria lazima ifuatwe. Alikuwa bizi na kazi kipindi chote kiasi cha kwamba hakuwahi kupata muda wa kutaka kujua habari za mtoto wake. Baada ya kupata kusimamishwa kazi, alipata nafasi ya kuja kumwona mwanaye pamoja na mama yake mzazi, maana baada ya mkewe kufa mwanae anaishi na mama yake. Samani mama kwa kuja ghafla, Mama nasema, najua hiyo wakati wote tumekuwaga bizi sana na kazi. Kunaonekana huko vizuri mwanangu, kuna shida gani? Nasema mama, hamna shida, niko vizuri tu. Mbona wakati ile binti yake ndo alikuwa anarudishwa shule na mwalimu kabinti kalichao kameachwa na mama yake maskini mdogo sana, unamwita ana alifurahi kumwona baba na muda mrefu hajamuona. Mwalimu mzee alifurahi. Pipi anasema niko vizuri. Okay, kwaheri mwalimu, akamwaga mwalimu. Kesho atampitia. Hana. Hana. Tunapata shika maanende. Baba yako nimpoteza muda mwingi sikukaa sikuwa na wewe. Mtoto kuna mara anapenda sana kwenda kubembea. Basi sikio ilikuwa ni fursa yake ya kutoka na kwenda kubembea. Baba alimpeleka ili mwanae kidogo asikie raha. Wakati anacheza na wenzake, jamaa alikuwa akifikiri mambo mengi, kwa sababu wakati ule mke wake alipokuwa hai walipanga mambo mengi mengi mengi sana kwa ajili ya mtoto wao. Anakumbuka siku moja walikuwa wakiongelea kuhusu habari ya kaunti, pamoja na kwamba anafanya kazi, lakini kuna vitu ambavyo alijipangia kuvifanya kwa sababu ya binti yake. 어, 어 뒷돈도 좀 챙기고 그러지 뭐. 어이구. 그럴 재주가 있는 사람이면 나 당신 거들떠도 안 봤어. 에휴. Mama alikuwa akimweleza tu kwamba yeye muda mwingi anautumika kwa ajili ya mumewe na asingependa kipindi chote afanye kazi ya askari, siku moja aache ili atafute biashara afanye aweze kukaa na mke wake. 민정이 있고 lakini hapo jamaa nakumbuka kitu ambacho mama yake mzazi alimwambia kwa mwanangu, eh, <laughs> inabidi utafute mwanamke uoe. Mimi mama yako ni mzee, sasa yote naweza kufa. Kama nitakufa nikakuachia mtoto mdogo wa kike, utakuwa na wakati mgumu sana. Ni vizuri kama utamtafutia mama aina, itakuwa ni vizuri sana. Huu ni ushauri ambao alipewa na mama yake, pia na utafakari. Mama yake ni mzee, sasa yote anaweza kufa. Kifa je, itakuwaje? Lazima mtoto apate mtu ambaye atamwangalia. Katika hayo na hayo mambo yalikuwa ndivyo ilivyo. Hauwezi kuoa tu pasipo kujua nani unaoa, lazima kwanza utafakari. Na bado jamaa na uchungu mkubwa hajasahau kuhusu habari ya mkewe na anampenda sana. Kwa sasa amesimamishwa kazi, hana lingine la kufanya. Sasa tunakuja Kansan, kituo cha polisi hapa, askari wana maji. Tuna jamaa wangu mtaalamu anamwita Paku Paku na Kimsono, kata mtoke kitoni leo afisa mtaalamu alikuja kumtembelea, wanajuana, walitoka kidogo, wakamwacha Pokuki vyake, walienda mahali kama baa hivyo, wakawa wanapata unywaji, wanajaribu kuongea. Ni watu ambao wanajuana kitambo, anaambia siku hizi wanaonekana wanaweza kunywa kabisa. Ni miaka mitatu sasa, jamaa anasema, nafikiri ni zaidi ya miaka mitatu, labda kama miaka minne hivyo, miezi miaka mitatu na zaidi 벌써 그렇게 됐네. Jamaa anasema nafikiri, naona hili tukio ni kama jana. Vipi, unaendeleaje Kimsono? 좀 잡고 Kimsono anasema ndo hivyo hivyo, 시간 날 때마다 여자랑 꼬시면서 toka yale yametokea hadi sasa ni muda mrefu. Ah, sitaki nikumbuke. 나 보구나. Jamaa anasema hata mimi kweli sijui kama umeshasahau kuhusu hilo. 딸아이가 점 Binti yangu kwa sasa amekuwa, sura yake inakwenda kufanana corporate na mama yake, hasa anapocheka. Inanifanya mimi kumkumbuka mke wangu sana, maanaye anafanana na mkewe. Jamaa jinsi anavyodai hawezi kumsoma mwanamke. Anasema kikubwa kiko hichi kwamba lazima wakati huu nitatumia nafasi nyingine yote kuhakikisha kwamba jamaa anamkamata anaambia kwa muda gani utabaki kwa katikali kama hii rafiki yangu ha? hmm? tumia muda wako mwingi kufanya mambo ambaye bado hata kuletea faida. Jamaa anasema sitapata amani, ajalishi siko kwenye kazi, nitamtafuta popote pale alipoelekea mtu huyu. Anamaanisha anamtafuta Choi Yungon, mtu ambaye alihusika na kifo cha mke wake. Hata mwacha nadai atamtafuta na kisasi kikubwa sana hata kama amesimamishwa kazi, lakini bado atamtafuta tu. Haya ilikuwa ni maongezi yao na stori zao majira ya jioni, lakini basi leo maeneo yapo hapo kwa askari wana maji hapo wanaita kansani e, eh, uh, polisi uh, askari wana maji wa Kansani. Kikosi wanakita SFU kilifika, hawafikagi burebure bure. Wanapofika hawa, hichi kikosi huwa kina jambo la muhimu sana kitakuwa, yani lazima kuna kitu cha muhimu kimetokea. Walikaribishwa na mkuu wa hichi kituo cha polisi cha hapa Kansani, akakaribishwa kiongozi mkubwa ambaye unamwita bwana eh, Gang Jumin sasa Kimsono na chale yake Puko eh, Poku Poku anasema Mungu wangu, mbona magari yamekuwa mengi sana hapa leo? Alafu hichi kitengo gani hichi? Jamaa tabonde leo Hem, tuingie oh. Poku na maneno mengi. Sasa tutembee pamoja jamaa wangu, mbona unapiga toa nyingi wewe? Eh, unajua kesho ni weekend, unajua naye raha naisubiria kesho kwa hamu kweli yani. Tuende beach. Mara nakuta askari wa SF. Hii ni special force unit watu wametinga tindili nyeusi, hawachekicheki vyovyote, wakiwatekenya awacheki mzee, sura ngumu, sura ya kazi. Kim Solo alipita namna hiyo. Miongoni mwa askari hawa kuna mmoja ambaye Kim Sono anafahamiana sana na pia walishakuaga na ukaribu zamani, ni mchizi wake, lakini hawaelewani, wana beef. Jamaa alimpa mkono, vipi mzee, za muda mrefu. Kautazama mkono wa besti yake, hakutaka kupokele mkono, kaachana naye. epokuwa haelewi chochote, anafuata mkumbo tu. Basi sababu kubwa ya kuja kwa special force hawa ilikuwa ni ishu iliyoletwa na moja kati ya wapelelezi wao kuhusu habari ya, hawa maharamia wengine ambao kuna ishu ita, itafanyika muda fulani. Sasa lazima askari wajipange kwa ajili ya kuweza kuwadhibiti Kwanza wanafanya connection kwanza na kule makao makuu. Makao makuu wanapata taarifa zote za kule Kansan kupitia mtandao. Haifanyiki kitu bila makao makuu hupata habari. Connection vipi? Anaambia connection naona iko safi kabisa, naweza tukawasiliana. 여긴 TNT2 순영 응답할 T1 T2 reporting. 통신 상태 양호. Anaambia connection iko safi, tunasikilizana, tunaonana. 상황시 완료입니다. Okay, basi mambo yako safi mheshimiwa, mambo vizuri. Sasa kila kitu kiko safi, inakwenda katika mission iliyowaleta hapa. Mission ni hii hapa. Kuna meli moja waliti walishaipata Maeneo ya Kansani pia wanasema usiku wa leo kuna meli moja yenye makontena mengi, hii ilikuwa ikiingia ndani ya, ya Thos Seoul, Seoul Town. Huko ndani kuna wafanyabiashara kubwa sana na kuna mali za magendo zinasafirishwa ikiwa ni pamoja na silaha, madawa ya kulevya, baadhi ya vitu ambavyo ni haramu, vitu ambavyo havina uhalali vinavukishwa kimagendo mpakani, e, bandarini. Lakini hawa organization smuggler wako organization ya nchi kama tatu wanatumia silaha hatari, wanaonyesha silaha ambazo wanazitumia ni bunduki kutoka Russia zenye uwezo mkubwa. Katika makontena kuna vitu haramu pia vingi tu, na pia silaha zipo ndani yake. Wanasema sisi kama askari hatuna uwezo wa kuweza kuwadhibiti tukio peke yetu, tuko wachache, tunahitaji askari wa kutosha okay. lakini sisi kama SFU hatuwezi fanya wenyewe, tunahitaji na tumpate askari mmoja mwaminifu kutoka kwenu ambaye atakuwa ni mwakilishi wakampa wakamprint Kim Kim Ah, uli Kim yongjang. yongjangu. ni chief pretty officer. Mwita Kim Sonu. Ni askari mzuri sana. Anafahamu zaidi area yetu. Nafikiri tutawapa nyie, huyu mtafanya naye kazi. Sasa Kimson huwa na bifu na jamaa mmoja yuko hapa miongoni mwa askari wa SFU. Hichi tu kikamfanya agairi lile jambo, anasema mimi siwezi kwenda na jamaa kwake. na kichana, mimi siwezi wala sijui chochote, ambayo mpuzi, nataka kutuaibisha. Siwezi kwenda, ambazo ndugu yangu, lazima uende bana, utuletea taasisi ya heshima fulani. Hii ni oda, lazima ufanye kazi. Kai lazima mara kasikia sauti. Nafikiri kwamba tutahitaji sana ule best ndo akaje. Chuma namba GPS tutavamia sisi wenyewe, tunatosha. Ah, basi vizuri, jambo jema hilo. Aigo. Ili jamaa nzuri ufurahi, mbaya ufurahi. Sasa unataka ipi? Ayo. Hai. Wichali wanamuitaga jina lake ambaye ni wanabifu na mwenzake. Ni askari pia. 그따위로 살 거면 그건 마저 벗지 왜 입고 있냐? Alimuuliza jamaa wangu utaendelea hivi mpaka lini eh? Alimshangaa maana bifu zake za kipuuzi haziishi. Basi hata hivyo mambo alikwenda safi, wanasubiri majira ya usiku, ndo muda mzuri wa kuvamia. Chale unamwita Kang Yunchul. Huyo Chale anaitwa Kang Yunchul. Ana beef na Kim Sono. Kila kitu kilikaa safi. Na mambo yanafanyika usiku, wanasubiri wakati meli inapofika ukingoni. Ukingoni ndo mambo yafanyikia popo. Taarifa zote zinafika makao makuu na mambo yanaonekana kama jinsi yanavyoonekana. Sasa ilipofika usiku, ndo kimbemberure babla. Haya sasa Ilipofika usiku ndo mambo yanavyokuwa mabaya, mambo mazito kwelikweli. Jamaa huku ndani hawana habari, unacheke hivyo ni vitu vya magendo, saa, viatu, madawa kulevya, yani vitu ambavyo vinavuchwa, vijalipiwa ushuru, vingine ni haramu, mambo kama hayo. Saa hizo mzee zinavuka, zijalipiwa ushuru la nini madawa ya kulevya huko ndani unapiga stori. Sasa kuna kiongozi mmoja ambaye ndo anaongoza ile genge wanamuita Hando Nchuli. Hando Nchuli ndo huyu hapa. Alicheza picha ni Taza. Eh, yeah, na ilikuwa inaitwa Hando Nchuli. Taza. Ananusa ibunduki za Mungu wangu. Da, inanukia damu tu. wanaichezea kamari wewe bastard. Nataka kunifahamia mpuzi eh? <laughs> Kaiseti ah. na basola zao ah. arasema tuiachie kabineti, tashauri yenyewe nini cha kufanya. Sasa askari wa SATU wamekwisha tia timu pale na wanaingia taratibu kabisa hapo bila wasiwasi wote. Mzee ni mavamizi ndani ya usiku, ambush in the night, bablai chikimambo Sasa miongoni mwa watu walikuwa kushirikiana bwana Handan Chuli anatoka Chemba, ana simu. Kuna mara alikuwa anapiga simu, huenda si mwema sana jamaa, ni muuza dili huyo. Haya, taarifa kamili zipo. Askari wakizama wanazama na mtu kimya kimya, yera inaitwa kula kwenda mapigo mbwa mwitu, tunasogea, tunanyonga, unapenya namna hiyo. Omi DJ na kombe ni mapigo ya mbwa mbwa mwitu, kula kwenda kwenda unapiga unasambaa, mizigo inapangwa inakaa hivi na kane kombe ni meli kubwa, mizigo inapakiwa vizuri kabisa. Ya leo kali baba oh.